Новые голоса мировой оперы. Будущее Каруза и Калас. В уникальном концерте на сцене Большого театра Беларуси. 13 декабря. Гала-концерт победителей и финалистов Международного рождественского конкурса вокалистов. Генеральный партнер конкурса «Беларусьбанк».